على أثر القلب للشاعرة الدكتورة أمل العربي دعني أراقص نبضات قلبك دعني أراقص نبضات قلبك فالرقص على وتر قلبك يشعرني أنه أطير في السماء دعني أراقص نبضات قلبك فالرقص على وتر قلبك يشعرني أني أطير في السماء دعني أغني دعني أغني أغنية حب دعني أغني أغنية حب تتردد أصدائها في خلايا رئتك دعني أغني أغنية حب تتردد أصدائها في خلايا رئتك فالغناء يملأ الحياة فالغناء يملأ الحياة معنا الحب والإحساس دعني دعني أنبش في صدرك دعني أنبش في صدرك فأخرج حزنك وقهرك دعني أنبش في صدرك فأخرج حزنك وقهرك دعني أنقب في عقلك وأخرج منه أفكارك وظنك دعني أنقب في عقلي وأخرج منه أفكارك وظنك تعال تعال تعال اعزف لي لحن من سمفونية عشقك تعال اعزف لي لحن من سمفونية عشقك فحين يهطل العشق فحين يهتل الشوق غزيرا في فصل الحب لا نجد غير الذكريات والأهات تؤلمني أدعوك الآن أن تأتي إلى مسرحي أدعوك الآن أن تأتي إلى مسرحي لترى أفلامي التي نجستها, نجستها من خيالي أدعوك الآن أن تأتي إلى مسرحي لترى أفلامي التي نسكتها من خيالي وتسمع أنغام لحني وتسمع أنغام لحن الذي عزفته عزفته من حزني وتسمع أنغام لحن الذي عزفته من حزني تعال تعال نرقص تعال نرقص أنا وأنت تعال نرقص أنا وأنت في لحظة صفاء تعال نرقص أنا وأنت في لحظة صفاء نسبح معا في الفضاء نسبح معا في الفضاء نركب الرياح ونسابق الرعد والبرق في الغناء فتعالى يا من أنت تسمع غنائي فتعالى يا من أنت تسمع غنائي وتحس بأهاتي لنعيش الحياة وننسى الحزن والهم في لحظة صفاء ووفاء فتعالى يا من أنت تسمع غنائي وتحس بأهاتي نعي لنعيش الحياة وننسى الحزن والهم في لحظته صفاء ووفاء مع تحيات دكتور أمل العربي